фенолдорго сапаттык реакция силерге белгилүү фенолдон башка дагы ушул эле класска пирокатехин, гидрохинон пирогаллол жана башка гидроксо бирикмелери кирет молекулаларында гидроксид группалары бензол ядросу менен кошулган фенолдордун реактиви темирдин үч хлориди болуп эсептелет ар түрдүү фенолдорду темирдин үч хлоридин кошуп салыштырабыз биринчи тажрыйба кадимки фенол менен пробиркага фенол эритмесин куябыз ага темирдин хлоридин кошобуз эритме күлгүн көк түскө өзгөрөт пирокетехин эритмесине да ошол эле затты темирдин үч хлоридин кошобуз фенолдун бул классы темирдин үч хлоридинде жашыл түс берет гидрохенон эритмесине темирдин хлоридин кошобуз өңүнүн өзгөрүшүнө көңүл буруп байкагыла эгерде силер өңдүн өзгөргөнүн байкабай калсаңар дагы бир жолу жай шашпай карагыла башында гидрохинон темирдин хлоридинде жашыл өңгө боёлду. ылдам эле сары түскө өзгөрүп кетти акыркы тажрыйба үчүн 3 атомдуу фенолдон алабыз пироггаллолдон ага мурунку эле реактив темирдин хлоридин кошобуз темирдин хлоридинин таасири астында пирогаллол кызыл түскө өзгөрөт темирдин хлоридинин жардамы менен ар түрдүү фенолдорду мүнөздүү өңдөрүнө жараша салыштырсак болот